Hello everyone! So this video took way longer than I expected it to. As many of you probably already realized, the Japanese dialogue in the Freddy and Foxy scenes from Ultimate Custom Night doesn't match up with the captions provided. They actually have nothing to do with the audio at all. So I tried to look for a clear translation online since I'm not very fluent in Japanese, and for a long time, I couldn't find anything. Seriously, it wasn't until several hours of research that I found two pages on Reddit with some information, and I couldn't find out why this was all I could find. I mean, Ultimate Custom Night has been pretty popular and has been out for a while now, so why could I only find a few pages of information? Well, it wasn't until I watched several of the cutscenes over and over and over again that I found my answer. You see, not only are the captions wrong for the Japanese audio, but they're also randomized. You could unlock all six cutscenes in the game and only hear half of the Japanese audio. And even if you find all of the audio files, they're not in order. And sometimes they cut off randomly. So I had to find all the audio clips, then find translations for all the audio clips, and then piece them all together to make a somewhat understandable story. Phew! It wasn't easy and it's not perfect, but I think I've got most of this right. Feel free to let me know in the comments if some of the translation is wrong or if you think the story is out of order. Big shout out to these two Reddit users. Without their translating skills, I could not have made this video. And I'll post a link in the description to their pages. Okay, so without further ado, here is The Bear's Revenge. 私はここで同じ冷たい朝飯を再び食べている私はコーンフレークが嫌いだそれは 十分に美味しいが私の口の中を切り裂き後で後悔することになるしかし私はそれこそが戦士であり集中と秩序を学ぶ一環だと思っているたとえお前がコーンフレークで口を切ったとしてもそしてお前がそれをもう一度食べようとすると口の中をさらに痛めてしまうのでそれ以上 悪化させないようそれ以降は柔らかい食べ物を食べなければならない我が人生とこのかよばき口が呪わしい私ははるか昔のこのような日を覚えている私は同じ木の下に座っていた朝の瞑想の時間だったからだそれにしてもあの忌々しい鳥 決して忘れることはないだろう。あれはこの土地に固有のものだとは思えなかった。それは多分、笑い川瀬にだった。おい、ああいうものは迷惑千番だ。いくつかの石を投げると、それは正確に戻ってきた。次の日の朝、私はとても早く木に登り、笑い川瀬にが目を覚まし、羽毛と葉の房をつけた。 私は大きな笑いカワセミのように見えたとても素晴らしかったバカな鳥が来て私の横に止まっていたがそれだけで私は計画が終わったとは思っていなかったそれで鳥を撃ったかそれとも捕まえようとしただろうか笑いカワセミの服を着た笑いカワセミの隣に座った私は何をしたのか 私は何をしたのか全く覚えていないそれは傘とゴムのズボンと何か関係があったようだが私はその夜結構な笑いかわセみのシチューを楽しんだことを覚えている池に浮かぶことが素晴らしい瞑想法であることを発見した問題は厄介な学校の子供たちだ奴らは水中に潜って 私を引っ張ったり蛇を池の中に投げたり蛇のようなものを投げたり怒っていた奴らは大きなカゴにあらゆる蛇を集めてバスケットをぶつけたと思うか彼らはものすごく怒っていて水に放り投げられると同時に彼らは私のために来るひどい匂いも私が最後に過ごした時 私はそこに沈んだ私がそこにいる間私はビジョンを持っていたと思う私は私の先祖にあった彼らは生きていた時代がどんなに優れていたのかそして最近は子供たちが権威を尊重せずビデオゲームに明け暮れポテトチップスを食べる様子を教えてくれた尊敬も規律もなし 私は彼らに不平を言うのをやめるように言った。私は人生において先祖のビジョンを探してきた。そしてついに、あなたは決して祖先を怒らせることはない。今私は 肩の後ろにこの口を持っている夕べ空に浮かぶ夢を見たその後まっすぐ立って星の海に落ちまるで下に見えないベッドがあるように着陸したそれは暗闇があるまで私を運んだ目が覚めるとこれはこれは死後のビジョンであると思えた 私は何が来るのかを見ていた私の祖先が前に行った場所を見たしかし私の周りの人は言ったいや私はちょうどあまりにも多くの道場のジュースを持っていたと言ったそして窓の下でそして下のアルパカの飲み物のトラフに落ちたひどい匂いだった 笑いカワセは事故ではなかった私は死ぬ日までそのバカなクマをトロールするつもりだそれではまた我が人生と目的の状態について何が言えるか目的はあるのか私はそれを持っていたのかそれは深い謎だ怒りの道場に座ってはあ解決できないと思う 自ら呼ぶもの私はそれを何と呼ぶべきかと思った慣れなければならないと思うここのアンタゴニストになるつもりなら私は少なくとも私の隠れ家の名前を持たなければならない私は自分の時間と何か関係があるのか私にはキャラクター開発の余地がなく私の隠れ家という名は 少しものを追加するためにできることのほんの一部だだから私は一緒に行った怒りの道場それは私にはとても恐ろしく聞こえるしかし私は何を知っている私は池に浮かぶのが瞑想 <laughs> するのに とてもいい環境であることを発見したしかし私は誓ってもいいそのバカなクマは普通最初にそこに着くそれは私のせいではないクマは早く目を覚ます本質的にだ私が最初にそこに着く唯一の時期は真冬だが彼は冬眠していると思うしとにかく池が凍りついているので 誰かが気にする私はちょうど氷の上に横になり私の下で凍った魚を見つめている凍った池の上に寝るのは瞑想には理想的だという人もいるだろう深いものに集中するようになるからだとてもく体も痛むので深い集中が必要になるだろう 私はそれが嫌だ私は毛布が欲しいだから私は毛布を取る私は誰が言っているか気にしないもし私が私と一緒に毛布を持っていたいなら私は自分自身を氷の上のブリトーのように振り回すことができるそれが私がやることだ私はしばしば昼寝するだけだが 私はまだそこで仲介することができる彼はあまりにも多くのものを持っていたそれは本当だがそれは彼がとても悪臭を目覚めさせた理由ではない私は実際に久々に馬小屋から集めていた紙を使ってアルパカの衣装を痛烈に作った私は実際には ともとかの窓の外でいくつかの厄介な音作りを計画していたがその後彼は飲酒の谷に落ちたそしてそれは私の誕生日のようだっただからもちろん私は彼をトラックから引きずり出ししばらくの間アルパカの糞で彼を巻き込んだとても楽しい私は 写真をオンラインで投稿したが最初に友人に見せてもらう必要がある誰にでもあんたの写真を見せることができるそこにはたくさんの変人がいる誰かいないか私はどうしてもトイレに行かなきゃいけないんだ誰かここから降ろしてくれ